Me he sentido bien, gracias a Dios. Yo primeramente le quiero dar gracias al equipo por darme la oportunidad de estar aquí presente, de demostrar lo que yo soy y lo que yo puedo dar durante esta temporada. Estamos aquí eh, practicando y dando lo mejor de uno a ver qué puede pasar. Me he sentido bien, gracias a Dios, con esta, los, los hearing coach y los coaches de aquí que siempre están presentes con, uno diciendo las cosas que uno tiene que hacer, a los hearing coach que eh, son algunos fallos lo que he hecho que me, lo estaban corriendo la temporada que le, he dado seguimiento aquí con los coches que tengo aquí en el escogido.